දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය. අද ලියන්නේ දෙසිය හතලිස් හයවැනි ටෙලිවැකිය. ඔබ දන්නවා දේශපාලන ආර්ථික සමාජ්‍ය ආගමික කරුණු අරබයා ජනතාවගේ පැත්තේ සිට ලියන එක තමයි අපේ අරමුණ කියලා නේද අපේ උත්සාහය එක තමයි. අපි ඔය පුංචි චන්දය කල් දැම්මට එරෙහිව දිගින් දිගටම ලිව්වා. ඒ වගේමයි IMF එක කෝකටත් තෛලය නොවන වග පෙන්බල දුන්නා. ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක් වුණේ මේ පවතින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කළ යුතුම බවයි නේද. හුදෙක්ම කෑලි කෑලි අටවමින් පලක් නැතිව මේ කරන සංශෝධන වෙනස් කළ යුතුයි කියලා අපි ටෙලිවැකි කීපයක්ම ලිව්වා ඉදිරියේදීත් මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගැන තවත් ලියන්ට සිද්ධ වේවි. දැනට පවතින මේ විධායකේ සියලු සෙල්ලම්වලට හේතුව ජයාර්ගේ මේ ව්‍යවස්ථාව භවිතින් ආයි අවිවාධාත්මකයින නේද හොරකම දූෂණය වංචාව ගැනත් දිගටම ලිව්වා හෙටත් ලියන්න වෙනවා මයි. විශේෂයෙන්ම මේ ටෙලිවිෂන් මාධ්‍යවේදීන් තමන්ගේ වෘත්තියේ ඇති ශක්තිමත් බව අමතක කරලා වැඩ කරන බවක් තමයි දක්නට තියෙන්නේ නේද. සංනිවේදන ක්‍රියාවලිය ඇත්තටම ඉන්ද්‍රිය ගෝචරයි. මේ ඉන්ද්‍රිය ගෝචර බව බර්නාඩ් බෙලසන් මෙන්න මෙහෙම අර්ථකථනය කරලා තියෙනවා. ඇසට හා කනට එකවර අමතන රූපවාහිනයේ මතක තබා ගැනීමේ හැකියාව සියට අනු හතරක් කියලා. එකැන ඇසට සියට අසූතුනක් අවුරුද්ද කනට සියට එකොළහක්ද වශයෙන් තමයි මේ සියට අනු හතර ගණන් හැදෙන්නේ මොනතරම් බලගතු මාධ්‍යයක්ද නේද. එහෙම බලගතු මාධ්‍යයක් අද බොහෝ වෙලාවට අයාලේ යාම ගැනත් ළඟදිම ටෙලිවැකයක් ලියන්ට වෙනවා නේද. දැම් බලමු ඇත්තටම මේ බලගතු ටෙලිවිෂන් මාධ්‍යය අපේ රටේ අන පනත් ගැන. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වගේ දේවල් ගැන නේද අලුත්තින් ගේන නීතිරීති ගැන කතා කරන්න ප්‍රමාණවත් කාලයක් වෙන් කරනවද කියලා නේද. එකට හොඳම උදාහර උදාහරණය ඔය PTA එහෙමත් නැත්තම් ත්‍රස්ත මර්ධන පනත නේද දැන් ඔය අලුතින් සංශෝධනය කරලා ගේන්ටත් හදනවනේ නේද එක ගැසට් කරලා දැන් දවස් තුනක් විතර වෙනවලු දැන් මේ හෙට දවසේ ඔබටත් මටත් මේවා කෙසේ බලපාවිද කියලා අපි දැනගෙන ඉන්ටම ඕනේ. ත්‍රස්තවාදය වැලක්වීම කිව් සැනිනිතින් අපේ මතකෙටෙන් එක පාර ප්‍රභා කරන්නවන නේද. අපි හිතාන ඉන්න මේ ත්‍රස්තවාදය වැලක්වීමේ පනත කිව් සැනින්ම මේක එන්න මේ ප්‍රභා කරන ලබ මර්ධනය කරන්ට කියලා නේද. උන්ද ලව කූඩු කරන්ට කියලා හොමතම අපි හිතන්නේ. එහෙම හිතල තමයි අපි මේක දිහා බලන්නේ නේද. PTA හෙවත් ත්‍රස්ත මර්ධන පනත ගෙනාව එක්දාසම්සි හැත්ත නමේදී. හොඳේ එදා ඒක ඒ ගෙනාපු අවස්ථාවේ ඒකට කිවෙත්තාව කාලිකයි කියලයි. නමුත් දැන් අවුරුදු හතලි සතරක් ගෙවී ගිහිල්ල තියෙනවා. මේ පනත තමයි මංහිතන්නේ ලෝකයේ මේ විදිහට තාව කාලිකයි කියල අවුරුදු හතලි සතරක්ම ක්‍රියාත්මක කරපු පනත. හොඳේ දැන්ඔයි ආං ඒකට තමයි ඔය අලුතින් සංශෝධන ගෙනල්ලා එක එක විදිහේ ඔය අලුත් සෙල්ලමක් දාන්ට හදන්න මොකද ජාත්‍යන්තරය මේ පනතට විරුද්ධයි. හොඳයි. ඒ ගැන ඉළඟට ලියන්නම් මේ අලුතෙන් ගේට හදන පනත කොයි වගේ දෙකෙල ඉට ඉස්සල්ල මේ තියෙන පනත දැනගෙමක එක කොච්චර භයනකද කියලා නේද. ඊට පෙර ඔය තිබුණු පනතයට තේ කරපු අදන්නවද නේද ඒක තමයි වැදගත් එක්දා සමසේ හැත්ත නමේ ඉඳලා. ඒඇන මේ ත්‍රස්ත මර්ධන පනත ක්‍රියාත්මක වූදා සිට කරපුවා. එක ගැන අපි දැනන් ඉන්ට ඕනේ හොඳේ මුලින්ම කියන්නද පුදුමුවෙන්ට එපා. මේ පනත ඒ කියන්නේ ත්‍රස්තවාදය වැලක්වීමේ පනත ක්‍රියාත්මකු එක්දාසමසේ හැත්ත නමේ ඉඳලා අද වනකං කීදෙනෙකු අත්තඩංගුවට ගත්තද කීදෙනෙකු මේ පනතයටතේ රඳවගෙන ඉන්නවාද කොපමන කාලයක් සිරගත කරලා ඉන්නවාද මේ ගැන සම්පූර්ණ සවිස්තර සංඛ්‍යාලයකන සහිත වාර්තාවක් තාමනෑ. දේ මානව හිමිකම් ක්‍රියාදරයෙන් පමණක් නෙවේ නීතිඥින්ටවත් හරියට මේක හොයාගන්ට බෑ. හැබැයි එකක් මතක් කරන්න ඕනේ අත්තරංගේ සිටින බහුතරයක් LTTE ඒ කියන්නේ දෙමළ ජාතිකයින් හරිද සමහර ඉන්න අවුරුදු 15 16 හිරේ විශේෂයෙන් අපේ රටේ මේ සමහර පනත් ගැන කතා කරනකොට මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත හරි පුදුම පනතක් මේ පනත මේ ත්‍රස්තවාදියව පෙන්නලා ඕනම කෙනෙක් අත්තරංගොට ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ හරිද හරියට අර අපේ මේ ගැමි ව්‍යවහාරයේ තියෙනවනේ නංගි පෙන්නලා අක්ක දුන්නා වගේ කියලා නේද ආන් එහෙම පනතක් මේක. මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළක්වීමේ පනත තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි අනිවාර්යෙන්ම. ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපූරු කෙටි කතාවක් තියෙනවා. අලුතෙන් එන්ට හදන පනතත් මෙන්න මේ කෙටිකතාව ඇතුළේ තේරුම් ගන්ට පුළුවන් ඒ පනත ගැනත් වෙනම ලියනවා හොඳේ ඉදිරි දවසකදී මේ කෙටිකතාව තමයි ගේබ්‍රියල් ගාශයාගේ I only came to use the phone කියන කතාව ගැන මම ආවේ අනේ මේ ටෙලිෆෝනය පාවිච්ච කරන්ට විතරයි කියන කෙටිකතාව හරද මේ කෙටිකතාවේ කතා නායිකාවට වෙච්චි යද්දී මේ ත්‍රස්තවාදය වැලක්වීමේ පනත යටතේ අත්තරංගොට ගන්න අයටත් වෙන දෙත් එක හා සමානයි. හොඳේ ඔය දැන් අලුතෙන් ගැසට් කරලා තියෙන එකත් එක්කමයි හොඳේ ඒකත් එක්කම දැන් අපි බලමුද මේ පනත ක්‍රියාත්මක වුණොත් ඇත්තටම අර අයි ඔන්ලිකේම්ට යස් ද ෆෝන් කතාව එන ප්‍රධාන චරිතයට වෙච්චි දේම වෙනවා කිවන්නේ මොකක්ද කියල බලමුද මේ කතාවේ කතා නායිකාවගේ නම මරියා. ස්පාඤ්ඤයේ ජීවත් වුණු මෙක්සිකානු කතක්. එහෙම තමයි මේ කෙටි කතාවේ එන්නේ. ඇය පාළු මාර්ගයක අතරමං වෙනවා. ඒ මේ මහා නාකපන වැස්සක් වෙලාවේ මේ මරියගේ වාහනය පාරයිනි කැඩෙනවා මේක පාලු පාරක් වාහනයක් ඉඳලා හිටලවත් යන්නේ නෑ ඇයට මේ දැන් තම ස්වාමි පුරුෂයට දුරකත නැමතුමක් ගන්න ඕනේ හැබැයි දැන් මේ අද වගේ මේ ජංගම දුරකතන නෑ එනිසා කොහේ හෝ තැනකට යන්න ඕනේ මාරිය දැන් මහ වැස්සේ තෙමීගෙන කල්පනා කරනවා ඔය වෙලාවේ මාරිය ළඟින් යනවා යන්න එනවා යනවා නෙමෙයි යන්න එනවා බස් රථයක්. ඒක නතර කරනවා. ඒ බස් රථයට මේ හොඳටම තෙමිලා ඉන්න මාරියට ගොඩ වෙන්න කියලා කියනවා. ඇය ගොඩ වෙනවා. ඒ ගොඩ වුණාම ඇයට මේ ජර්සි එකක් එහෙම නැත්නම් අර මේ තෙමිලා ඉන්න නිසා පොරෝ ගන්න මේව සීතල රටවල් කියලා හිතමුකෝ නේද? පොරෝ ගන්න කබායකුත් හම්බෙනවා. දැන් මේ ඇය නැගපු බස්රතය හරි වැදගත්. ඒක මානසික රෝගීන් රෝහලකට රැගෙන යන බස්රතයක්. ඇයට පොරෝගන්ට දුන්න කබාය මානසික රෝගියෙකු යනුවෙන් හඳුනා ගැනීම සඳහාවන කබායක් ටීෂට් එකක් කියල හිතමකු ආං එහෙම එකක්. දැන් ඉති මේ බස්රතය මානසික රෝහල ළඟටම යනවා. දැම් මරිය බහින්න පායේ බැහලා දැම් මරියට ඕනේ දුරකත නැමතුමක් අරන් ස්වාමයට කියන්න මේන් මං මෙතැන්ට ඇවිල්ල ඉන්නවා මගේ වාහනේ කැඩුන කියලා නේද. දැන් ඇයට දුරකත නැමතුමක් ගන්න ගන්න මේ බස් රථයෙන් බැහැලා රෝහල ඇතුළට යන්න දෙන්නේ නෑ. රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය ඇව රෝහලට බලහත්කාරයෙන් ඇතුල් කරනවා. කවුරු හැටියටද මානසික රෝගියෙකු කියලා. අන්තිමට සියලු දෙනාම එකතු වෙලා පුදුමේ කියන්නේ ඇගේ ස්වාමි පුරුෂත් දැන් අන්තිමට ඇය වලන්ටාව කියන්නකෝ ඇ අන්තිමට හැමෝම කියනවා ඇය මානසිකරෝගී කියලා ඒ තමයි ගේබ්‍රියල් ගාශයාගේ I only came to use the phone කෙටිකතාව මේ ත්‍රස්ත පනතත්න් අර මානසික කෝඩ් බෑය වගේ තමයි හොඳර මතකතියාගන්න හරිද ඔවු මේ පාලක පැලැන්තිය ඒ අපේ ඇඟට දැම්මට පස්සේ ඉතින් සද්දාකාලිකය අපිට ඉතිං ආයේ උන් කියන විදිහට හිරේ ඇතුළේ ජීවත්වෙන්ට වේවි. එහෙම කියලා අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා ඉදිරි ටෙලිවැකිවලදී මේ අලුතින් ගේන්ට හදන පනත ගැන අපි කතා කරමු.